صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Isih cilik diwulang sok yen gede supaya ngerti aji iku gampang syarate asal manut karo gurune agama islam agama suci sapa ngaji bakal rugi Rugi dunya ora dadi apa rugi akhirat Lebung neraka Neraka iku arupa geni yen disik ora mari-mari mula kanca ya padha ngaji mumpung durung ketekan pati Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Isih cilik diwulang aji So yen gede supaya ngerti aji iku gampang syarate asal manut karo gurune agama islam agama suci sapa ngaji bakal rugi Rugi dunya ora dadi apa rugi akhirat lebung neraka Neraka iku arupa geni yen disiksa mari-mari mula kanca ya padha ngaji mumpung dunia. tekan pati Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Isih cilik diwulang aji sok yen gede supaya ngerti aji iku gampang syarate asal manut karo gurune agama islam agama suci sapa ora ngaji bakal rugi Rugi dunya radati apa rugi akhirat lebung neraka Neraka iku arupa geni yen disiksa ora mari-mari mula kanca padha ngaji mumpung dunya tekan pati Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Isih cilik diwulang ngaji So yen gede supaya ngerti aji iku gampang syarate asal manut karo gurune agama islam agama suci sapa ngaji bakal rugi Rugi dunya radati apa rugi akhirat lebung neraka Neraka iku arupa geni yen disiksa ora mari-mari mula kanca ya padha ngaji mumpung turung ketekan pati Salatullah salamullah ala taha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله